links gehen. Links und rechts wird ignoriert, egal was auf was denn wir sind fokussiert. Niederlagen gibt es nicht, heute zeigen wir Gesicht, weil wir Sturm. Jederzeit zum Angriff bereit, alle Zeit gegen den Strom, was auch kommt. Wir rocken das schon.